Haya, kwa hiyo tuko na Joeli Kadaga, yeye ni mtengeneza maudhui na mada yetu ambayo nimeitambulisha hata hapo awali mm. ni namna gani unaweza ukajipatia faida, kupitia mitandao ya kijamii lakini yeye taito yake ni mtengeneza maudhui, hebu content, content creator. sasa hebu tuambie kwamba maudhui ni kwa namna gani ama maudhui ni nini kwa yule mtu ambaye ndo hafahamu, yani mm. anakusikiliza ndo anasikia leo kwamba kuna mtu mmoja ni anafanya hii kazi ya content creator, mtengeneza mauzui mm. hajui hata ni nini. Ah, okay sawa. Ah, nashukuru sana. Unajua mtu anaweza akasikia kwa mara ya kwanza kwamba mtengeneza maudhui au ni mtu wa namna gani, lakini mara nyingi mtu anaweza akawa alishawahi kusikia mtu anaitwa YouTuber mtu anaitwa tiktoker eh, mtu mm-hmm. anatengeneza. Kwa hiyo mtu yoyote anayetengeneza maudhui aidha ni ya kuelimisha au kutoa taarifa fulani, huyo ni mtengeneza maudhui. Kwa hiyo vituo vya habari kama nyinyi mnachofanya hapa, haya ni maudhui tunayowapelekea watu waweze kujifunza. Mtu anayetengeneza content za kuelimisha kwenye Instagram, huyo ni mtengeneza maudhui. Sehemu zingine zote za social media hadi mainstream zote ambazo wanatengeneza maudhui, kupashana habari, kuelimishana kupitia YouTube, TikTok, Facebook pamoja pamoja na platform zingine kama nyinyi nimeona pia mnavyotambulisha kipindi kwamba mna app kwa hiyo mtu anapata maudhui kupitia application so na hizo zote ni matumizi ya teknolojia sawa sawa yes kwa hiyo natumai msikilizaji uliokuwa na maswali kwamba maudhui maudhui ni nini na mm. inawezaje, eh, natumai umepata picha hapo. Sasa mimi ulivyoniambia maudhui, mm. kiukweli mtengeza maudhui aisee, <laughs> yaani umenipeleka mbali shule, yani umenipeleka shule kwenye somo la Kiswahili maudhui kwenye <laughs> vitabu vya kina Ngoso, sijui fani na maudhui, falsafa, <laughs> fasihi, simulizi ah, kwa mimi ndio kwa umenipeleka huko, mm. lakini nashukuru kwa sababu na mimi nimepata uelewa fulani. Mm -hmm. Sasa tukienda moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo, ndio mm -hmm. ni namna gani mtu anaweza akajipatia kipato kwa kutumia mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii imegawanyika. Unapozungumzia yeah, yeah. WhatsApp ni yes. mtandao wa kijamii yeah. Instagram ni mtandao wa kijamii Snapchat pamoja na sasa hivi imeongezeka hiyo TikTok, TikTok na Twitter, kuna nini, lakini kuna ile ambayo ni special zaidi kwa ajili ya biashara. Bila shaka utatupitisha pia hapo. E, sasa hmm. je, ni mtandao gani ambao eh, naweza nikautumia zaidi na ukanipatia faida na ni kwa namna gani, kwa njia zipi? Okay, uh, labda hapo nitazungumza kitu uh, kabla ya kwenda kuzungumza moja kwa moja kwamba ni mtandao gani. Ndiyo. Mitandao hii yote inaitwa mitandao ya kijamii mm imetengenezwa kwa ajili ya watu mbalimbali kujumuika haijatengenezwa kwa lengo la biashara. Kwa hiyo Facebook ukiangalia hata zile community guidelines zao, policy zao wanasema hilo ile ni mitandao kwa ajili ya watu kuweza kujumuika, kukutana na kuweza kupiga story na vitu vingine kama hivi. Sasa kadi teknolojia zinavyokuwa, watu wanaanza kuitumia na kuona kama ni fursa, kwa sababu kama watu mnakutana tu, haiwezi kuwa wakati wote mnapiga story. Mtapiga story gani? Na mnapokutana mnakutana na watu wenye fursa tofauti tofauti. Kwa kinachotokea ni kwamba watu wanaamua kuanza kuitumia hii mitandao kwa ajili ya kuweza kufanya biashara, kwa sababu umeshajumuika, umetengeneza fan base ya watu wanakuamini, wanatembelea kwenye social media yako. Kwa hiyo hata kama una kitu ambacho unaweza kuuza, kama ni bidhaa au ni huduma, tayari watu wanaweza kukuamini na kununua, kwa sababu wameshajumuika na wewe na wanakufuatilia muda wote. Kwa hiyo ndipo hapo tunapokuja swala la kuona mitandao ya kijamii ni kama ni sehemu ya biashara au ni fursa eh, kwa maana ya tunaona sasa hizi faida za teknolojia kukua. Kwa hiyo hapo yes. hapo kaka <clears throat> kaka yangu hapo Kadaga metu Kadaga uh, <laughs> ina maana kwamba kama yes. mimi nataka nianze kwanza kuona fursa yes. kupitia hii teknolojia katika mitandao ya kijamii yes. kwanza inabidi niwe na fan base, tunasema watu wanaonifuatilia wawe wengi Ah, sio sio lazima uwe na watu wengi watu hawa mm. wanatengenezwa kwa hiyo labda nitaeleza uh, kwa mm. ufupi kuhusiana namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza yes namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza social media yako ili uanze kufuatiliwa na mwisho wa siku utengeneze pesa mm So ni mchakato kidogo ambao ni mrefu, lakini mm -hmm. nataka nijibu swali lako la kuhusiana na ni mtandao upi ambao ni mzuri. Basically mitandao yote ni mizuri. Mtandao wote unaweza ukatumia kwa ajili ya kusocialize, lakini pia unaweza ukatumia kwa ajili ya kutengeneza pesa, iwe Instagram, iwe WhatsApp. Siku hizi watu wanaweka status, mtu akiweka status mtu anaweza akaona hmm. akanunua au akapendezwa na bidhaa fulani. Siku hizi kwenye WhatsApp, kwa mfano WhatsApp business inaitwa kitu kinaitwa catalog. Unaweza ukatengeneza bidhaa zako ukaziweka vizuri, mtu anaweza akapitia kwenye profile yako akaona ah, kwamba kwamba wewe unauza bidhaa fulani au service fulani yes whatsapp business yes kwa hiyo yes kwa hiyo ah. unaweza ukaona kwamba mtandao wowote hivyo hivyo kwenye tiktok kuna watu wanafanya mauzo makubwa ya kufanya watu wafuatiliwe hasa wasanii wanaweka nyimbo zao kuna watu wengine wanatengeneza content za kuelimisha kupitia huko kuna gift mbalimbali mbali ambazo unaweza ukampa ule content creator tayari mtu akatengeneza pesa mm. tukija kwenye instagram facebook sasa ndo mitandao ambayo kwa nchi yetu ya tanzania watu wengi nikiwemo mimi binafsi ndo tunaitumia kwa kiasi kikubwa kuweza kutengeneza pesa na kuwafikia watu wengi zaidi kwa hiyo yes kwa upande wa mitandao ni mtandao wowote ule kinachotakiwa kila mtandao una vitu vyake ambavyo vinatakiwa kuvizingatia ili uweze kufanikiwa kuuza kwa hiyo na basically kama unaanza uko mtu mwenyewe ni ngumu kwenda kwenye mitandao yote kwao lazima uchague mtandao mmoja au miwili ambao unaweza ukawekeza muda wako wote ili uweze kufanikiwa kufanya mauzo au kukuza platform yako ili uweze kutengeneza pesa haya tupeleke yes. taratibu taratibu. <laughs> Hapa mwanzo umetuambia yes. kwamba kuna hiyo mitandao ambayo umetuambia naweza nikapata fedha yes. faida kupitia labda WhatsApp, yeah, WhatsApp business, yes, yes. au hiyo Facebook au yes. Instagram, inategemea tu nguvu yangu yes, nguvu yako umeweka wapi. Sasa nataka kufahamu hapo ni namna gani ambavyo mimi mm. nataka sasa kupiga hii hatua, lakini sijui ninaanzaje. Mm. yani nimesimama lakini sijui naanza mguu wa kulia au mguu wa hmm. kushoto. <laughs> Na huo mguu ninaanza nao ninaanzaje sasa? Kwanza mimi nataka niseme kwamba hakuna kitu ambacho ni rahisi zaidi kuanza kutengeneza pesa kama kupitia mitandao ya kijamii. Hmm. Kuna biashara nyingi sana duniani ambazo unaweza ukafanya, lakini biashara ambayo ni rahisi zaidi, kwa maana ya kwamba unaweza ukatumia mtaji mdogo na muda wako tu kutengeneza pesa, ni mitandao ya kijamii. Ukisema unataka kuuza, kuuza nguo utabidi upate mtaji unaweza ukakuta nguo moja labda unanunua elfu kumi na sita kama ni suruali unaenda kuuza elfu ishirini unapata faida elfu nne kwa hiyo ili uwe na nguo za kutosha kuuza lazima uwe na mtaji mkubwa mm. lakini mitandao ya kijamii ni tofauti unachohitaji kuwekeza zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni knowledge nitakuwa anze kujifunza namna gani ya kuweza kuutilize kama ni instagram au facebook ili uweze kutengeneza pesa mm. na bahati nzuri sasa bado tuko kwenye teknolojia sasa ni kwamba kwa bahati nzuri kwa sasa elimu ziko kila sehemu mm. kupitia hiyo mitandao unaweza ukajifunza watu wengine wanaingiza au ah, wanafanyeje ili kuweza kukuza akaunti zao kupitia platform kama youtube unaweza ukaingia ukajifunza namna gani ya kuweza kujenereti pesa au income au kujenga biashara yako kuweza kutengeneza uh, pesa kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna kozi nyingi ambazo hata ukiingia Google unaweza ukazipata. Kuna platform nyingi kama Skillshare, Udemy, Coursera ambazo unaweza ukapata kozi ambazo unaweza ukajifunza ukajua kwamba nawezaje kukuza akaunti yangu ya Instagram ili niweze kutengeneza pesa. Lakini sasa kikubwa zaidi ambacho nitakuwa uanze kukielewa au kukizingatia, unataka kufanya nini kwenye mtandao wa kijamii. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo nitakuwa uanze kujifunza kujua kwamba je, wewe unataka kufanya biashara gani biashara yako ni ya kuuza bidhaa kama unauza nguo unauza nini au biashara yako unauza una, unatoa service kama unafundisha watu yes au unafanya kitu chochote kile ambacho kinahusisha thamani unaongeza value kwa watu kwa hiyo ukishaanza hapo kufahamu kwamba ni biashara gani unataka kufanya kwa mfano mi binafsi mi natengeneza maudhui ya kufundisha watu maswala ya graphic design film making pamoja na teknolojia kwa hiyo uh, wakati naanza mi nimeanza kutengeneza maudhui 219 na nilianzia YouTube. Wakati huo na miaka ya nyuma kidogo, Instagram ulikuwa uwezi kupost video ndefu ambayo hata inafika dakika kumi. Kwa niliona option sahihi mimi ni kuanza YouTube ambako naweza nikapost video ambayo haina ukomo na nikafundisha watu namna ya kufanya graphics na vitu vingine ambavyo viko related na teknolojia kwao nilianza hivyo lakini baadaye nikaona naweza kutumia mbinu hiyo pia kuwa na post zile content fupifupi fupi kupitia instagram ili watu waweze kuona na pengine waje uh, youtube waweze kujifunza zaidi kwenye zile video ndefu so unachotakiwa sasa kuangalia ni kwamba je mimi nataka kuanza, uh, kuanza na mtandao wa instagram jifunze namna instagram inavyofanya kazi unawezaje kutengeneza akaunti yako ya instagram ambayo ni business yes hapo ushajua ni biashara gani unaenda kufanya kwa mfano mimi nilifanya hivyo unatengeneza uh, peji yako vizuri unakuja customize profile vizuri, kwa maana mtu hata akiingia kwa mara ya kwanza anajua kwamba yes, huyu mtu ni professional Yes, akiona tu anajua huyu mtu. Unaweka maelezo machache ambayo yanakutambulisha wewe ni nani na, yes, na unafanya nini mm. Na haitoshi tu hivyo, kwa kama una bidhaa au una service unatoa, inabidi uweke na mawasiliano, watu watakupateje? mm. Bahati mbaya au nzuri sana, tuseme bahati mbaya sana, Watanzania wengi sio wafuatiliaji na wengi hawafahamu sana masuala ya teknolojia. Kwa hiyo kama inawezekana, weka namba. Wakati mwingine unaweza kuweka linki, mtu ajui hata kwamba pale kuna linki. Ah, so hiyo ni bahati mbaya sana. Yes, na hii mimi ni rai natoa kwa sababu mimi nafundisha watu masuala ya graphics. Yeah. Nafundisha watu wa umri tofauti tofauti, vijana, watu wa umri wakati pamoja na wazee. Mm. Changamoto ninayokutana nayo, mimi nafundisha graphics, lakini wengi unakuta hawana uelewa kabisa wa masuala ya teknolojia. Hata kutumia kompyuta hafahamu. Kwa unakuta unaanza kumfundisha mtu kwanza namna ya kutumia kompyuta e, ili ajifunze graphics. Kwa unakuta ni changamoto hata kwenye hizi simu kwamba mtu bwana, kuna linki hapo kliki, haelewi chochote. Kwa hiyo unahakikisha unatengeneza mazingira kulingana na nature ya watu tulionao, unaweka kama ni namba za simu unaweka pale ili mtu aweze kupata, kama ni linki ya WhatsApp unaweka pale ili mtu akija akiona profile yako au akiona moja ya bidhaa zako atabonyeza ile linki, ataenda moja kwa moja kwenye akaunti yako au kwenye, kwenye namba yako ya WhatsApp ili mchati akuulize zaidi kuhusiana na hiyo huduma ambayo unatoa lakini zaidi kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza akaunti nzuri, hapa nazungumza zaidi kwenye Instagram. Mm. Angalia zaidi following, ni watu gani wewe unawafollow. Wewe kama unafanya biashara au unafanya service, lazima uwe smart, uangalie ni, ni nani wa kumfollow na ni nani wa kutomfollow. Wewe unafanya biashara yako ya heshima au biashara fulani ambayo unataka wateja, lakini una follow page za udaku, watu wanaoposti vitu vya ovyo. Yes, kwa hiyo unatakiwa uepuke hivyo vitu na uwe smart. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba hii mitandao ilivyotengenezwa, wewe unapokuwa unatembelea zaidi page fulani, ndivyo ambavyo Instagram wao wataanza kukuletea aina ya ah, maudhui ya aina hii yes kwa hiyo kama eh, eh, kama unaangalia mapishi utagundua kwamba mara nyingi ukiklik hata lili zinazokuja zinakuwa ni za mapishi yes kwa hiyo lazima ujue kwamba yes ni vitu gani unavifuatilia kwenye mtandao ni watu gani ambao unawafollow na ni vitu gani hasa unafanya kwa ukiwa smart katika mazingira hayo basi sasa lazima ujifunze kuhusiana na namna gani sasa ya kama ni bidhaa zako inamaanisha kama hapo unajifunza namna ya kutengeneza vizuri picha zako kupiga picha hiyo yote ni elimu inabidi uwekeze muda wa kujifunza kama ni bidhaa lakini kama ni service ya mtandaoni pia lazima ujue namna ya kutengeneza graphics nzuri ambazo utakuwa na post kwenye peji yako lakini kitu kingine zaidi ni namna ya kucopyright kuandika zile caption ambazo zinaweza zikamvutia mtu na akaelewa unakuta mtu mwingine anauza anauza friji anachofanya yeye anaposti tu poa picha alafu anaondoka na iache <laughs> mtu atanunuaje mtu lazima ah, apate maelekezo watu, wako bize sana saa hizi eh, na, maisha kwa hiyo watu wanataka urahisi yes eh. yani ni wengi sana mm -hmm. huwa mhm. hawajui mm, yani unamuuliza shilingi ngapi mko wapi <laughs> alafu haji wajibu sasa e, <clears throat> hawa hawajajua sasa namna nzuri ambavyo wanaweza wakatengeneza wateja mm. au wakatengeneza waka, waka pesa kupitia hii mitandao na bahati mbaya zaidi pia mmezungumza hapo hoja ya msingi kwamba watu wengine hawajibu, hawajibu. Mm. bora hata ambao hawajibu lakini hamna watu wanaokera kama wale wanaouza bidhaa ambao bei zake una, kuna services zingine ni ngumu kuweka bei mm. kwa mfano kama mtu natoa services za afya mpaka mtu umuulize labda anasumbuliwa na nini umfanyie vipimo au aje hospitali yes. lakini kuna mtu anauza bidhaa ambao unajua kabisa hii bidhaa inaweza kuwa unauza shilingi fulani lakini pale hajawe kuweka bei. Ukimfuata inbox atakwambia bei ile ile ambayo angeweka pale, ingepunguza usumbufu wa mtu kufuata kwanza kuuliza. Eh, kwa vitu kama hivyo kwenye copyright sasa lazima uwe makini kujua unaandikaje caption zako ili uweze kuwafikia watu waweze kununua bidhaa zako. Na kitu kikubwa zaidi nimalizie kwenye namna ya kutengeneza akaunti yako ili uweze kuuza mm. na kupata faida, unawezaje kuwafikia watu wengi? Mwanzo wakati mna, mnaanza mliniuliza kwamba je ni lazima niwe na akaunti yenye watu wengi ili niweze kuuza au kufanikiwa no hauhitaji kuwa na akaunti yenye watu wengi watu watakuja over time kadri wewe unavyofanya biashara lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa ads kurani matangazo yes, yes kwao lazima pia ujifunze ujue kwamba mimi na akaunti yenye watu elfu moja so nitawezaje kuwafikia watu wengi zaidi inatakiwa sasa ujifunze au utafute watu ambao ni expert wakusaidie namna gani ambavyo unaweza ukatumia matangazo kuweza kuwafikia watu wengi zaidi ili uweze kufanya mauzo zaidi kwenye biashara yako ambao unafanya haya maria yes. nishampata <laughs> <laughs> msikilizaji huyu ni joeli na anajitahidi kweli kweli kukuelewesha wewe msikilizaji ambaye pengine um, ulikuwa na ndoto ya kufanya biashara, sema tu kwa kuwa hauna eneo eti la kufanyia hiyo biashara, umekata tamaa, inaweza ikakusaidia. Kwa hiyo bila shaka kidogo umepata mwanga. Sasa mm. twende mapumziko kidogo, alafu tukirejea basi uh, tutaendelea na vitu vilivyobakia na zaidi uh, utatuelewesha jueli kwamba yani utupe utumegee elimu kidogo ni namna gani mtu anaweza wanafanya biashara yes. na wana hizo akaunti za biashara la kama hapo ulivyozungumzia ads ni sawa yes. sawa ataenda kwa yule ambaye anaweza akamsaidia lakini yes. wewe Ndiye. tunatamani uweze kutuambia kwamba elimu nawezaje kulipia ehe, na, nafunguaje akaunti ili niweze kulipia nalipaje lipaje na shilingi ngapi nafanyaje yani iko kitu pia ni na pia mm. uh, tukirudi kupata hii burudani mi nataka tuame kidogo kwenye upande wa youtube Eh. <laughs> Yaani nataka youtube kwa sababu unajua youtube miaka ya zamani sema yes. unaambiani uh, ifanye leo yako kwa juhudi kwa sababu jana imepita na kesho huijui yes. youtube zamani ilikuwepo na watu wachache yes. afu walikuwa wananufaika sana sasa hivi yes. tumejazana wengi Umeona? Eh? Yes. Sasa hapo katika kujazana wengi bado mi nataka nipate faida, ndio maana nikasema mimi nishapata expert. Kama ulikuwa nasi tangu mwanzo, ah, tukasema kwamba tukirejea basi moja kwa moja e, tuta, tutaanza kuzungumzia kwa upande huo wa arts, kwa yule ambaye anafanya hizo biashara huko mtandaoni na anahitaji kuwafikia watu wengi zaidi, anawezaje ku Mm Au mwingine anaweza tu ndo kwanza akawa ameanza, lakini anataka kupata e, wale watu zaidi. Je, anawezaje kutangaza matangazo yale? Maana kuna wengine wanakuaga wanalipia. Sasa ina, unafanyaje yani vile vitu? Lakini hapo hapo kabla mm. hajajibu yeah. mimi nataka ni, ni sijui ni swali sijui ni nini uh, unakuta mtu labda na watu wachache na kuna umemzungumzia hapo mtu mmoja anaitwa ex, expert ana anamshauri kwamba bwana, ukitaka labda watu elfu moja au mia tano amnaja kwenda kutafuta hizo ads, sijui kulipia hayo matangazo sijui ya nini yani we nipe tu labda elfu ishirini elfu thelathini mi nakuuzia labda nini channel au mm. nakuuzia page wewe unaendelea mbele hiyo inakuwaje ina faida gani na hasara gani tukishajibu swali hapa la maria okay nafikiri nianze na swali lako kwa sababu yes nianze na swali lako kwanza okay, yeah, kwa sababu nitajibu kwa ufupi afu tutakuja kuzungumza kuhusiana na ads yes. mm Uh, of course hizo zipo. Hata mimi wakati naanza, mimi nimeanza kutengeneza eh, content hizi ni muda kidogo. Hayo mambo ya kuuza si followers, subscribers, si like like nayafahamu muda mrefu kidogo. Mm-hmm. <clears throat> na nishawahi kujaribu ku, ku, ku, kuona watu wanawezaje kununua. Lakini nilichokuja kugundua ni kwamba of course unaweza ukanunua na by the way vile vitu sio halisi, sio watu halisi. Sasa tumesema kwamba mitandao ina lengo la kufanya kusocialize so lazima usocialize na watu ambao ni halisi na ni watu ambao wapo wana exist mm-hmm. ambao watu wanaweza wakacomment watu halisi kwa maana ya kwamba wewe kitu unachokiuza wanaweza kuwa wanahitaji nacho kwao kama una boost au unanunua una, una followers au, au, au watu ambao wanaweza kakufollow mm mm-hmm kwako haiwezi kusaidia kitu, utakuwa tuna watu wengi ambao hawawezi kuongeza chochote kwenye biashara yako. Yes. Kwa hiyo ni bora uache account iweze kukua organic kwa watu wenyewe kuona kitu unachokifanya, wakakufollow, wanaweza kubadilika kuwa wateja baada ya wewe kufanya hivyo kwa muda mrefu na kuona potential ya kile kitu. Kwa hiyo usinunue followers wala subscribers. Yes. Sasa hapo hapo yes. Unajua kuna wale wengine wanakuambia kwamba sasa kwa upande wa YouTube yes. Wanakuambia ni bora ununue kile ambacho tayari kipo mm. complete kwa maana kwamba kwa sababu kuna mm. zile ku, ku, wanakulipa wale watu mm. inaweza usi, usipate mizunguko mingi ama kuzinguliwa kwa hiyo mm. ambayo mm. unakuwa unaanza kwa ukipewa kile kitu complete inakuwa tayari hadi kwenye malipo na wanakuambia kwamba tunakutafutia ni kwa mfano wewe ni tumesema mm. ni content creator yes. yes. wanakuambia tunakutafutia uh, ukurasa mm. uh, page au hiyo mm. channel mm. ya ma content creator wenzio, kwa wewe hutopata ugumu wowote, kwa sababu wale watu wapo tayari. Sasa uh, hicho uh, kitu kinawezekana kikawa kinaweki uh, kwa watu wengine, labda unaweza ukabahatika kukutana na mtu ambaye anauza kitu ambacho kinahusiana na unachofanya, lakini mara nyingi hizo peji ambazo zinakuwa zinatengenezwa ni mtu anaku, anakuwa labda anaposti picha ambazo hazina maadili mazuri okay. Kwa sababu hizo picha zinapendwa sana na watu wanafollow ile account kwa haraka, ikikuwa wanafuta picha zote halafu ndo wanakuuzia account. Yes, kwa unaweza yes, lakini kwenye YouTube pia, kwa sababu tutakuja kuzungumza, lakini unaweza kukuta ile account tayari na matatizo, imeshapigwa strike au imesha umeshanyimwa monetization. Kwa hiyo utaichukua na kuwekeza nguvu zako nyingi, mm. baada ya muda unajikuta inakataliwa kuweza kulipa. Kwa hiyo utakuwa umepoteza muda mwingi kutengeneza kitu ambacho hakitakupa faida. Kwa hiyo haina maana yote kufanya hivyo. Ni bora ukaanza kitu chako wewe mwenyewe from the scratch. Na uzuri ni kwamba unapoanza kitu mwenyewe utajifunza vitu vingi, utajifunza kupitia makosa mbalimbali ambayo utakuwa unafanya. kali unavyoenda utajirekebisha. E, mimi tangia nimeanza 2019 nishafanya makosa mengi sana ambayo kadi ninavyoenda nimejifunza na saizi natengeneza content nzuri mpaka watu ambao uwezi hata kuamini wanaingia kwenye DM yangu wana appreciate, lakini nilikuwa nafanya makosa mengi ambayo yalikuwa ananifanya nisikue haraka. Kwa hiyo ni bora ukaanza kitu chako mwenyewe ukakuwa no. taratibu, yes, ukajifunza namna kinavyofanya kazi, utaweza kukimudu na itafika mahali utafanikiwa tu, kama ni kulipo utalipo. Okay. Mimi na maswali mengi sana kwa kweli, ndio maana nilikuwa nataka niseme yes. kitu kimoja kwamba mm. inabidi Joeli arudi siku mm. nyingine ili atudadavulie ah, kwa upande wa kila mtandao wa kijamii zaidi YouTube, YouTube pamoja na Instagram. Ah, nimekwambia toka mwanzo, nimesema hii inaitwa mitandao ya kijamii mm -hmm. Kwa hiyo madhumuni makubwa ya hii mitandao ni kusocialize ehe, lakini kwa sababu una socialize na watu na wale watu wana mahitaji, unakutana na watu ambao watakuwa wanahitaji kitu. Kwa hata ukiposti biashara mtu ataona, mbali na kwamba lengo ni kusocialize, kwa hiyo anaweza kaona biashara yako na yeye tayari alikuwa na uhitaji wa jiko, alikuwa na uhitaji wa kujifunza kitu fulani, kwa hiyo anageuka kuwa mteja, lakini lengo kubwa la mtandao ni kwa ajili ya kujumuika na kuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayotuhusu. Okay, natumai yeah. siku nyingine ukirudi basi yes. utatupitisha vizuri hapo kwenye YouTube kwamba ni teknolojia gani ambazo mm. zinaweza zikatumika kugundua kwamba hii account iko active, ina maroboti au ina, nini, yani mtu uh, ili asiweze kutumia hata pesa zake kwenda kwa mtu wa kumwangalizia hivyo vitu, anaweza tu akatumia knowledge kutoka kwako wewe na akaweza kufanya kazi vizuri, lakini mm. kwa hmm. sasa hebu tuende kwenye swali la Dorcas hapa. Sawa, sasa Maria, tuzungumze kuhusiana na swali lako kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza ukawafikia watu wengi. Of course ni ngumu kufanya mauzo kama una fan base ndogo na kuna watu wachache ambao wanakufuatilia. Hapo ndipo swala la kuwata, kutangaza linapokuja kuwa muhimu. So matangazo yanafanyaje kazi? Kinachotokea ni kwamba wewe unawalipa watu wa Facebook ambao kampuni ya Meta ili waweze kukusaidia wewe kuwafikia watu wengi zaidi ambao wanaweza kuwa wateja au wafuatiliaji wa content zako. Hmm so unaweza ukafanya hivyo kupitia facebook na unaweza ukafanya hivyo kupitia Instagram. Yes, kwa sababu wao wana data za watu ambao wanatumia hiyo mitandao, basi watakusaidia wewe kuweza kufanya wale watu waweze kuwafikia. Sasa kuna kitu cha kuweza kuzingatia. Meta wao hawawezi kujua kwamba wewe unahitaji watu wa aina gani kama wewe usipowaambia kwamba mimi nahitaji watu wa aina gani. Kwa hiyo kuna uwezekano ukarani matangazo na usipate matokeo. Ndio maana nilisema kwamba kuna watu ambao ni expert kwa ajili ya hayo mambo. Otherwise unaweza ukajifunza mwenyewe kwa sababu nimesema hata mwanzo kwamba elimu hizi ziko wazi, unaweza mm. ukajifunza kupitia mitandao yes ukajua. So labda ambacho naweza nikasema kwa ufupi uh, kwamba unawezaje kurani hayo matangazo Ndiyo. kwanza unatakiwa ujue wewe unafanya biashara ya aina gani na bidhaa zako wewe unauza kwa gharama gani kwa mfano mzuri kwa mfano una bidhaa yako ambayo unauza shilingi elfu kumi ukichukulia katika hali ya kawaida ni kwamba je kama bidhaa moja mimi nauza elfu kumi toa zile kosti zote za kuifanya ile bidhaa mpaka inaingia sokoni. Kwa kama ni bidhaa ya kununua au kuzalisha, unatoa zile gharama zote ambazo zinatakiwa kutumika kuzalisha itabaki faida ambayo utapata baada ya wewe kuuza ile bidhaa. Sasa katika ile faida ambayo unauza, unatoa mfano kwamba kama kwenye bidhaa ya 10000 faida yako ni 5000, kwenye ile 5000 tano assume kwamba kama ungetaka umpe mtu hata ndugu yako au kijana, kijana wa karibu umpe ile, uh, ile bidhaa aenda kaiuze, kwenye ile 5000 ambayo ni faida utampa bei gani? Mhm. Unaweza ukasema mimi nitakupa 2000. Sasa kwenye ile 2000 sasa ndo unaanza kuipigia budget ya namna gani ya kuweza kulipia nini matangazo, ili Facebook wao wakusaidie kuwafikia watu ambao ungeweza kumpa mtu akaenda kufanya hizo do to door, labda marketing au njia yoyote ile ya kutangaza kwa watu ambao wanawajua. Kwa hiyo lazima ujue unafanya, sio una unarani tu matangazo bila kujua kwamba una, unafanyaje. Kwa hiyo kwenye ile 2000 labda unaweza ukasema basi, kama mimi ni 2000 inatosha kumpa mtu akata akanitangazia bidhaa, basi je, nina bidhaa ngapi na kwa siku nataka niuze bidhaa ngapi? Kwa kwa siku ndio unakuwa unaweka hizo dola kwa ajili ya kuweza kulipia uh, matangazo ili kuweza kuwafikia watu wengi. Lakini nimetoa mfano kuhusiana na bidhaa ya gharama ndogo zaidi. Kwa hiyo inaweza kuwa hata bidhaa ya laki moja. Kwa hiyo kwenye bidhaa laki moja unaweza ukasema bwana, mimi nitatoa shilingi elfu kumi ili nimpe mtu akanitangazie. Kwa hiyo kwenye elfu kumi na maanisha wewe kwa siku inabidi uweke elfu kumi ili uweze kuuza bidhaa moja na inawek, yani inafanya kazi yeah, inaweki yani, maana mimi naonaga kama sawa ni teknolojia kama ulivyosema yes, badala yes. mimi labda nimpe maria wama maria mm. naomba unitangazie biashara yes, yangu yeah. nitafute eh. mtu ambaye yeye hawezi kuwafikia watu wengi hey, yes. ila yani ni teknolojia nzuri mm. lakini mimi huwa najiulizaga yes ninawalipa hawa watu yes. nao huwa wanachukaga kwa dola yes. namami na exchange mm. sijui mm. nitawaeleza namna ya kutengeneza hiyo okay. account yes. sasa huwa ninajiulizaga swali moja mm. ninavyowalipa hawa mm. kuna siku nimewahi kujaribu facebook mm. wanakuuliza age unataka iwafikia watu wangapi mm-hmm. yes, yes. ifanyaje yani kwa siku ngapi sasa mi wanajiuliza vile ninavyowalipa mm faida ninaionaje? Kuna watu watanitafuta au ndo mtu tu vile kashapita pale tu mm. inatosha? Mm. Yani mnaonaje, yani pataje faida? Sasa hiyo ni, an <clears throat> ni analysis ambayo inafanyika na wao Facebook kulingana na wewe watu ambao unataka kuwafikia. Mm. Kwa wewe utasema kwamba bwana, mimi wewe unayekupa hii hii bidhaa uende ukauze, naomba ukawatageti watu wa aina fulani. Kwa hata Facebook unawaambia kwamba bwana, mimi nafanya mafunzo ya graphics. Basically ni ngumu sana wazee kutaka kujifunza graphics mm. ni ngumu sana watoto wenye umri wa miaka labda kumi na mbili mpaka kumi na sita kuweza kuwa na simu za mkononi kuweza kutumia kwa hiyo unakuwa unaangalia kwamba mimi ni watu gani hasa ambao unaweza nikawafikia we una, unauza nguo zinazowahusu vijana eh, lazima ujue ni watu gani ambao utawatageti kwa umri kwa jinsia lakini pia demographic yao wako maeneo gani. Kwa utachagua eneo ambalo unataka kukava, umri, jinsia na kuna vitu vingine zaidi ambayo ni advanced, unaenda kuangalia interest. Unaweza ukaangalia kwamba nataka watu wenye interest ya kuishi maisha ambayo ni luxury, watu wanaotembelea maeneo kama mall, Mlimani City na maeneo mengine ambapo ehe. Kwa hiyo una target watu wa namna hiyo. Unaweza ukasema mimi nataka ni target watu wa, wanafunzi wa vyuo, una target maeneo ya vyuoni. Kwa hiyo Facebook watakusaidia wewe kupeleka lile tangazo, na kwa sababu wao wana data za watu ambao wanawajua na wanapendelea kuscroll na kutafuta vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo tangazo litawafikia, likiwafikia probably yule mtu atapenda, atakutafuta then sasa ndo kazi yako kumconvert yule mtu aliyokutafuta ambaye kimasuala kim ya marketing inaitwa lead kumgeuza kuwa customer ili aweze kununua bidhaa ah, yako. Mtu anaweza akakutafuta lakini yes. siwe customer. Yes, anaweza akakutafuta. kazi yao ni kukuletea. Ni yes, ni kukuletea watu. Mm. wewe mbadilike. Yes, sasa kama huna skills za mauzo ataondoka <laughs> lazima uwe na skills za kuweza kujua namna ya kutarget na je watu wakija utawambia wow, nini lakini pia lazima uwe na bidhaa nzuri ambayo wewe mwenyewe unaiona kabisa itauzika kwa sababu unaweza ukaran tangazo watu wanaliona likes nyingi na views nyingi lakini watu waliokutafuta ni wachache so lazima ujiulize kwamba tangazo lako lenyewe lilitengenezaje tutakuja kuzungumza siku nyingine namna gani ya kutengeneza tangazo ambalo linaweza kumvuta mtu akapenda na aka kutafuta kwa ajili ya kuhitaji huduma yako. Kiukweli Maria, teknolojia ni pana hmm. Zamani haya mambo hayakuwepo. Ehe, na kabla hapo mliniambia zamani, yes. <laughs> kitu jamani, yes. tuingie kwenye upande wa YouTube yes. Zamani uh, sijui ndo niko chuo vile yes. kulikuwa mna kwenye caption. Sasa hivi ninaona watu wanaweka zile hashtag hmm. labda wanamtaja mtu maarufu pale hmm. ile ni kwa sababu gani, au wanataja kitu eh? tag kuna tag na hashtag yani unaweka ile hashtag sinimekaa kama alama ya reli reli mm. yes. hashtag alafu kwenye youtube mimi naongelea mari changanya ah, mafaili hapa okay. alafu labda wanaandika labda oh, tuseme mtu maarufu mm. au labda fulani fulani kutegemeana yes. na kitu ambacho wewe umekiposti ah, ah, sio oh. lazima ah, yani wanaandika vile tu mradi awe maarufu eh, sasa okay. na, najiuliza ile ni kwa sababu gani kwa sababu zamani ile teknolojia haikuwa haipo ila sasa hivi ninaona watu wengi wa wanafanya labda nitaongea kitu eh. unajua kuna watu wanafanya hivyo vitu kwa usahihi na kuna watu wanakosea eh lakini pia watengenezaji wa mtandao kama YouTube ambao ni website kubwa, search engine ya pili kwa ukubwa baada ya Google, wanakuwa na wana update time to time. Kwa hiyo kuna vitu wanakuwa na improve. Mwanzo hizo hashtag na nini hazikuwepo, lakini sasa kuna matumizi sahihi ya hizi hashtag. Unapoweka hashtag lazima iwe inahusiana na aina ya maudhui ambayo unafanya kuweka hashtag ya mtu fulani, mtu maarufu, wakati wewe unatengeneza content ambayo haihusiani. Kwa mfano, mimi sitengenezi content ambazo zinahusiana na entertainment. Mm. Kwa hiyo nikiweka kuhusiana na msanii fulani, mimi kwangu inaweza isinisaidie, kwa sababu watafuatilia tu watu ambao labda interest zao ni ku, kwa ajili ya kusikiliza mziki na sio kujifunza. Kwa hata hizo uh, hashtag unazoweka mm. lazima pia ziendane na aina ya mm. content ambayo unaweka. Kwa kama unafanya mapishi unaweza ukaweka mapishi au ukaweka uh, restaurant maarufu mm. yes, ambazo wewe unaona zinaweza kusaidia. Labda ameweka mapishi yes. lakini kam, kamchukua msanii mkubwa, mwimbaji mkubwa kaweka mm. pale hashtag. Ndio mimi nikauliza hizi zina kazi gani? Zinasaidia mtu ana, yani zile zinaweza kupulu kwa sababu kitu ambacho kina, kina kinafuatiliwa na watu wengi zaidi, kina uwezekano hata wewe ukiiweka it, itaenda viral, au wao wanavyofanya algorithm zao wataifanya na kwako iweze kuonekana zaidi, iweze kuwa recommended miongoni mwa watu wanaotafuta hizo kundi, kwa sababu tu umeweka ile hashtag. Yes, na pia hadi kule ni kama tag tuseme, yes, inakuwa kama tag, lakini sasa hiyo ina, ina mwenyewe atakuja ataiona ile eh, anaweza kaona akapuuza, lakini kama unalitaka aone, yes, inamfikia ah. actually, kama ana, ana, ana manage yeye mwenyewe akaunti yake, kwa sababu watu hao wakubwa unakuta na watu ambao wana manage hizi account. Kwa hiyo anaweza kaiona asiwe yeye na bado isiwe na faida kwako. Yes. Mhm, muda unazidi kukimbia msikilizaji, mm, na mambo yanazidi kuwa matamu. Ehe, lakini kwa ajili yako msikilizaji, najua nayo pia una maswali kama tuliokuwa nayo sisi, na ndio maana tukasema Joeli lazima tu atarudi hapa, akishaweka ratiba zake vizuri, basi ipo siku atakuja kutupitisha kwa upana zaidi namna gani kwenye kila mtandao mm -hmm. mm. Okay, tukiwa tunamalizia malizia hapo mm -hmm. kuna huu upande wa art sasa, namna gani sawa, umemwelekeza kwamba anaweza akafanya matangazo hivyo. Sasa je, analipiaje Yaani, je, kuna namna ambavyo unaweza ukawa na akaunti ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya malipo ama ni vipi? Hapo hapo na mimi hiyo ads, kuna mwingine haifahamu Maria. Mimi ndo nimejiunga leo Instagram, nimemsikia kaka Kadaga hapo, Joel Kadaga na download Instagram yangu au sijui ndo YouTube hiyo hiyo. Ads naipatia patia wapi? Au mpaka wao wenyewe wani wanitafute? Ah, okay sawa, yote kwa mkupuo labda. Okay sawa. Uh, nilikuwa nazungumza mwanzo kuhusiana na kwamba namna hii mitandao inavyofanya kazi. So unaweza ukarani ads kupitia YouTube, unaweza ukarani ads kupitia Facebook, lakini pia unaweza ukarani ads kupitia Instagram. Yeah. Lakini <clears throat> ambayo iko effective zaidi na content creator wengi, mimi nafuatilia sana content creator wa nje, america Europe na maeneo mengine ambao wanarecommend zaidi na inafanya vizuri ni ya instagram una sponsor I mean, una, ni ya facebook una sponsor facebook alafu tangazo lako lina run facebook lakini pia linaenda instagram Rudia lakini pia Rudia kidogo kwa faida msikilizaji yes namaanisha kwamba unapo run ads mm. Run, ads ambazo zinakuwa effective zaidi zinafanya vizuri ni zile ambazo zinapitia facebook kwenda instagram okay. kwao una run tangazo facebook lakini pia instagram litaonekana lakini aina nyingine ya matangazo yanaitwa Google Ads ambayo ni ya, ya Google wenyewe ambao unarani kupitia YouTube, lakini pia anaweza kaonekana kwenye website mbalimbali zilizopo Google. Sasa namna ya kutengeneza au kurani hizo ads kupitia Facebook, kuna kipengele yoyote mwenye Facebook, kuna kipengele kinaitwa ads manager. So inabidi uwe na, na page ya Facebook mbali na kuwa na akaunti ya kawaida ya Facebook, inabidi uwe na page Yes, kwa hiyo ukishatengeneza peji kuna kipengele kwenye Facebook kinaitwa ads, ads manager. Kwa hiyo ukifungua hicho kipengele ndio kitakuongoza kuanzia namna ya kutengeneza kampeni mpaka sehemu ya mwisho kabisa ya kupublish tangazo lako, na hapo sasa ndo watapohitaji watapo uweke njia za malipo. Kwa hiyo watakwambia uweke business information kama ni majina biashara yako wapi, utaandika address na wapo unapatikana. Mwisho wa siku utahitaji uweke kadi. So njia za malipo unaweza ukalipia kupitia akaunti ya benki, unaweza ukalipia kupitia PayPal, unaweza ukalipia kupitia aina zingine, lakini nzuri zaidi ni kwamba kwa sahizi unaweza ukalipia pia kupitia mitandao ya simu. Mm. Yes, kwa badala ya kuweka zile kadi uh, namba za benki unayotumia unaweza ukatumia mitandao ya simu ambayo pia unaweza ukafungua either ni Visa card au card Kwa hiyo ukifungua ile utapata kadi namba, lakini utapata zile expired date ya kadi yako pamoja na kuna namba zinaitwa CVC ambazo utazijaza kwenye ile nani. Yeah, kwa unavyojaza hakikisha akaunti yako ina pesa utaruhusu basi tangazo litapita kwenye review, kwa sababu pia Facebook wana guidelines zao kuna vitu ambavyo haviruhusiwi, vitu vyote ambavyo vinaenda kinyume na haki za binadamu, masuala yote yanayoenda kinyume na maadili eh, na vitu vingine ambavyo viko vingi. Kwa hiyo uh, unatakiwa uzingatie hizo guidelines zote na wewe umesoma vizuri. Baada hapo uta publish tangazo lako, kama litakuwa reviewed na limekubaliwa, basi litaanza kurun na kuonekana, utaanza kupima matokeo. Lakini kitu ambacho naweza nikashauri na kulikomenti, naona siku hizi watu wengi wana, wana, wanafanya matangazo wanafanya nini, E, watu wengi hawaoni matokeo kwa sababu hawafanyi hivyo vitu kwa usahihi. Kwa kikubwa ninachoona ni lazima uanze kwanza kujifunza namna mtandao unavyotakuwa kuurani properly na pia uwe na purpose. Kwa sababu kwenye hizo aina za matangazo kuna matangazo kwa ajili ya kucreate awareness, kuna matangazo kwa ajili ya kucreate leads watu waje, kuna matangazo ya kupromote application na kuna matangazo kwa ajili ya kufanya nini sales. Kwa lazima ujifunze ujue ni aina gani ya tangazo wewe umefanya na bajeti yako unawekaje na malengo yako makubwa nini kwenye kile unachokifanya. Kwa hicho ndo kikubwa zaidi kuliko hata kurani matangazo. Kwa knowledge is king. Ukiwa na knowledge utaona matokeo yanakuja tu vizuri na utaenjoy kurani ads. Asante sana. Um, zamani tulikuwa tunasema yes. Uh, mtu ukitaka elimu lazima urudi darasani yes, yes. na kaka Joel Kadaga amesema yeye pia ni anafundisha mm. Mm -hmm. na anaweza kwa wakati huu ambapo tunamalizia Maria, muda unatutupa mkono, atuambie mtu akimuhitaji anampataje pataje, namba zake za mawasiliano zikoje na vitu kama hivyo. Mm-hmm. Okay, sawa sawa. Uh, mimi napatikana kwa namba za simu 0745 Hmm. Lakini pia Instagram napatikana kwa jina la Geo Media Group, YouTube pia hivyo hivyo Geo Media Group, Twitter pamoja na Facebook. So huko kote kuna content nyingi sana ambazo ni free, hasa YouTube na video zaidi ya mia mbili ambazo unaweza ukaingia ukajifunza Instagram pia, lakini kuna tips mbalimbali mbali ambazo natoa kila siku, lakini pia kuna website yangu ambayo pia nimeitengeneza ambayo unaweza ukaiandika Joel Uh, mediaeducation.com. Kuna maudhui pia, kuna kozi mbalimbali ambazo mimi natengeneza ambazo nitakulipia, lakini kuna kozi zingine ambazo ni free kabisa, unaweza ukanitafuta uweze kujifunza. Yes. Na madarasa yako huwa ni online ama unapopata hawa wanaotaka kujifunza? Yes. Uh, mimi madarasa yangu yote ni online. Mtu anaanza kujifunza Instagram bure akihitaji, anaweza akajifunza YouTube, lakini kuna content zingine mtu anaweza akachangia, kwa sababu hii ni service na mimi pia nawekeza pesa na muda mwingi yeah, kwao lazima niweze kupata return. Lazima namba hiyo hiyo. Yes, hii namba anaweza kanipata WhatsApp, anaweza kapiga kawaida. Ukiwa mm. na swali lolote linalohusiana na teknolojia, mimi niko free muda wote, anaweza kanitafuta.